tengoklah macam mana kalau dia masih berpeluang hidup kita bagi dia pergi sajalah kalau tak kita bawa baliklah Okay guys so sekarang kita nak pergi pancing lagi ya tapi sebelum mancing tu kita nak dapatkan umpan dulu umpan dia udang lah anak udang so peter ni tengah berusaha dapatkan udang lah nak nak udang ah. Ada tak tengok? Tempat ni rahsia lah ni kolam rumah saya. Ah. Tak banyak lah ada adalah beberapa ekor. Okey, teruskan. Teruskan, teruskan. Hmm. Tengok sikit udang. Mana mana? Ini panggil udang apa? Udang udang padi ya. Udang beras. Ah, cukup Cukuplah. A few moments later. Ui, lấy dưới, lấy dưới. Lấy dưới, lấy dưới. Thế đi. Nè, lố cô lào, lố cô lào. Thế đi. Làm đi. làm gì? Ôi. Thế đi không? Lại gắn, lại gắn. Ừ. Thấy à điều dưới xin đấy đấy đấy à vui luôn thấy rồi lọt lọt lọt lên lọt lên lọt lên lọt thế đấy đi chiều chiều thấy ngồi ngồi tôi thấy luôn đi đi dần phong sang à theo ngàn xích luôn có có mong phong là cái gì à đi, muốn hạt số gì muốn hạt bạn à ngồi sang đâu mà mình đi. lật lật lật lật lật ui dồi ui dồi chìm gió rồi wow chồng à mantap oh.咦肥啊呢啲應該都放啦冇理由食嘅 mantap 誒你我你攞住呢只啦 mantap 我稱嘅啲蘿蔔哎所以由個稱又攞到嚟又應該喺我 bag 入邊好似放響台喎 有啦喺度，哇好大條啊！睇住啊，嚟攞個錢嚟，睇下先，Kita tengok berapa kilo lah Saya ada kilo Hai ngawal bawa ngawal Berapa? 2. 3.2 Yang ini 500 gram 2 kilo lebih Oke okay, mantap Anda, anda Là bóng住條魚影相喎我愛入你嘅嘴度啊！我要放你啊！你幫我乖啲 都唔會大力整你嘛有冇咩？有，我個支毛斷咗嘅係咪？嗯，嗱，嚟嚟，騎喺度。 A few moments later. Okay, so release ah. Okay, ini kita tak makan lah ni. Beri hơi tháo ra hết xin à. Beri hơi kề sang xin. 你个水向俾入入去个嘴，冇赖你喺度水撞住佢，你 hold 住佢，你 hold 住佢个头向上，俾嗰个水撞落去，啊咁样 hold 住啫，hold 住。啊，把伊炖下佢啊，其得把伊炖下哥啲，快速啲，喺咪嗱你衍生啲，你睇到佢个嘴喐下喐下，耐少少就可以放，三秒咁嘛。定系你放喺度先。 Uh, sebab kita buka dia punya mata kail uh, nak bagi Lilis agak lama sikit lah. So dia macam dah tak ter, tak, tak ada tenaga, lah, tak boleh tahan lah. Harap-harap lah kalau dia hidup nanti kita lepas lah. Kalau dia memang dah KO, uh, ah, maybe kita bawa balik je lah tengok siapa yang nak lah. Sebab tadi kita Lilis dia punya cakup lah, dia punya mata kail ni sebab dia makan dalam oh Dia dalam, tengok. Dia lepas dia lama lah, so ini tu lah dia tak tahan sedih lah tapi nak buat macam mana kan kita tunggu dulu dia ni dah cedera lah tapi dia tak mati lagi tau tengok kulit dia bergerak-gerak lagi lah nampak cuma dia dah lemah ataupun dah cedera parah lah sebab dia makan agak dalam lah tengoklah macam mana kalau dia masih berpeluang hidup kita bagi dia pergi dia lah kalau tak kita bawa balik lah goreng ke bagi anjing <laughs> makan ke apa-apalah <laughs> bukan kita tak nak lepas lah kita memang nak release ni tapi dia dah sorry lah sorry lah ikan dia hidup lagi tu tau tapi cuma maybe dah cedera betul so kita tengoklah keadaan dia tengoklah nasib dia macam mana ha? Kalau ah, nasib dia okey, bye-bye lah kepada dia. Kalau nasib dia tak okey, masuklah perut sande ya. <laughs> sande rumah aku. Alright, kita jumpa lagi nanti. Kita sambung mancing. 2 hours later. Okay, so ikan tu dia dah sedar lah. saya rasa. Dia dah bertenaga sikit, dia dah pergi dah tu. Sebab tadi saya datang sini check, kita letak dia kat sini saja. So dia dah belah. Okay lah, harap dia Ah, sihat-sihat lah belaka lah. <laughs> right whoops strike lagi guys ikan apa keli keli lai domo <laughs> keli zai ni yu zik ga ah, he de gao lo chou zhong lai okay <laughs> mantap mantap ah Okey, so malam ni selain daripada ikan liko tadi yang dah dilepaskan, dapat keli yang ni Seko saja. Tak adalah besar mana, kita lilis jugalah. Ah, ha, mari lepas-lepas. Jangan ah. Jangan. Ha, okey, jom ke sini. Nah, kita lilis ah. Ha. Bye bye. Ah, ha, uh, mana? 跌咗走咗路，好喺嗰度啊，仲喺嗰度黐住成条。八度食菇，跟住八度去先先，打不啦，跟住啦，都 pass 啲，感觉都 OK 啦，都 happy lah dia.，OK，bye bye Alright, so berakhir lah kita punya malam mancing ya. So spot yang sama, tapi hari ni dapat ikan yang berbeza lah. Alright, so jangan lupa lah untuk klik komen, like dan subscribe lah. Next kita pergi tempat lain pula tempat ni sudah jemu lah alright kita pergi tempat lain dan kita update lah selepas ini bye bye